in c'est l'onde de non. Le le moral à zéro, comble d'impuissance, c'est l'onde de leurs Les puceaux, les prochains falots attendent le rouleau et suffit dans les gobelots. Les puceaux, ces abrutis machos, fantasmes féro le soir dans leur pageau.